темекі және құрамында темекі бар басқа да өнімдер акцизделетін тауарлар болып табылады және міндетті түрде таңбалауға жатады темекі контрабандасы көлеңкелі нарықта танымал және мемлекетке зиян келтіреді қаржылық мониторинг агенттігінің шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті қала аумағында темекі өнімдерін сату бойынша заңсыз әрекеттерін жолын кесті жедел іздестіру шараларының нәтижесінде сенатор мальма және корона маркалы темекі тиісті акциздық маркалары жоқ және лицензиясы сатқан шымкент қаласының тұрғыны ағманов ұсталды департамент қызметкерлері 15 мың қорап темекі өнімдерін тәркілеп сот үкімімен ағманов қылмыстық жауапкершілікке тартылды